vai pro chão e fica lá. Fazendo a mão do chão. A gente passa pela mão aqui. Né? Mariana. aí tu vai fazer o quê? Vai passar por ele. E agora eu vendo na cintura de novo. E agora isso. E aí abre. Vai pro outro lado. Volta ali. Ali, ali, ali. Aí. Agora vai pro outro lado. Fechou tudo. Sentou. Ó, tá subindo por aqui. Fica muito mais fácil se botar deita lá. Aí. Agora vai. Fecha cote. Isso. não, não, não. abrir. Sentir o melhor caminho é isso, certo? Aí antes de dormir hoje tu vai pro teu quarto, vai pro chão e fica lá, fazendo a mão no chão.